Ayer ellos fueron allá, eh, aquí al Chucho, y no le ganan esas dos bombas, donde hay niño enfermo y hay un hombre que le dio un ataque, y el viejo se tuvo que morir de un ataque otra vez, le laigan esa bomba y coimado de la mujer y coimado, y se la laigan así por la cabeza arriba. Entonces, a la ah, la situación es de la carretera, que ellos no la quieren arreglar, Entonces quedaron en un acuerdo que le iban a arreglar la calle y no la pudieron arreglar. digo que no hay asfalto, que no hay esto para arreglarla. Entonces ya es justo y todo el mundo dañándosele todo en la casa, el polvo, eh, eh, firmando la gente, y los, y los, policías de cruce le bomba a uno, ahí matar a uno, Allí tuvieron con una bomba para arriba de la cabeza, entonces eso es justo, ¿eh? Entonces ellos están ahí para hacer justicia, para llegarle bomba en la casa a uno, donde hay niños, eh, niños recién nacidos, que se estuvieron ahí morir los niños Allí y tuvieron hasta que sacarlos los el médicos. y un hombre enfermo en una cama.